काफी बड़ा है ये तो है देखो बोले इसमें कैरी बैग सारे ये है नीली थैली

Thank you. सांस लेने को तुम्हारा नहीं कर रहा ये कौन सा को यायला बरोबर माहीत राहते नाही शहीदच होता ठीक है बात करते रहते हैं पापा हाँ और बराबर वही खेलने का छोड़ दो अरे यहाँ पे बाकी नहीं आता उसको कहाँ से पकड़ा ये यही से दोस्ते करते थे तो? क्या पता तो है तो? तो? तो